токтун күчүн жөнгө салуу үчүн катушканын электр менен камсыздоо схемасына реостат киргизилген катушкадагы магнит талаасын реостат сыдырмасын жылдыруу менен өзгөртүүгө болот катушканын ичине темир өзөктү киргизебиз жана катушка темир талканды көбүрөөк тартат ичинде темир өзөгү бар катушка электромагнит деп аталат